Oh, ok. El niño viejo, ok. Muchos chavales que vale, no sacan música, respetan esto. Ten un poquito de respeto a tus vecinos que aguantan perrillo Perdes un cochino delante del cuchillo, te ve aburrido. La mierda que tú haces no tiene sentido Hablando de prenda que nunca fetío Llegas a la playa y tienes ojos de no No te bailes más que por la plata al mono Hablas de principio yo no sé ni cómo Pa' ti eso bobo, el inicio de un juego solo No tienes vacaciones, lleva poco trabajado No sigas tanto si no curras atontado Traigo los cortes tan duros que parece la nueva entrega de John Wick cabrón Lléname el congelador de botellines que pienso bajar la calor Te pone a escuchar, siente la presión Te mete al estudio para lo mejor Páralo, páralo, páralo, paréntese me río yo, no era especial, oh, oh, especial lo fue Camarón, paseando en Belén en los oros, camisita abierta medio del bronce, vive la peli, oh, oh, de un rapero en Nueva York, y lo más cerca que yo han estado, así sido la base morón, por deseo, no me hace falta más nada, Steven Seagal, primo lo pongo a temblar, sois iguales, eh. Steven Adam y Aquaman, misma ropa, me cuesta diferenciar Misma barra, misma zapa Misma manera de hablar, mismo vicio, mismo rizo Misma manera de engañar, mismas filtraciones sobre los raperos Barra modelo, barros y pijos forrado en dinero Pero yo quiero cantar que vendo droguitas por el quiero Ey, yo no, yo no, yo no puedo más Yo no, yo no, yo no callo más Yo no, yo no, yo no puedo más Yo no, yo no yo no callo No está como pelo los huevos que el Yeti que siguen comiendo culo Yo me derrito, me dan penita, siguen teniendo ilusión por famita Tú eres un mierda pero me interesa pegarme a ti que tienes más visitas Vamos a hacerle un temazo tremendo y un videazo que flipa 016 en la zona Chavales unidos parece como una para arriba presión Como el tapón, ese del champán que tanto te gustó Pero la prisa en el ojo te dio Somos nosotros por definición Solo el tiempo me dará la razón Solo el tiempo me dará la razón Tu enfermedad que se llama Yo necesito que digan que soy el mejor Yo soy no raro, en realidad Lo más común entre los raperos Que les guste lo que haga No significa que quiera comerte a ti los huevos Ese es su ego Venga hasta luego